Hola, buenas tardes. Friday night yet. nuestra esta. Realmente si es que el puto juego me deja. Oh, three, two, one, go! with you. Así que no me No se atrevan a hacer Pues saben que me da paja grabar el... Así que eso se lo dejo contar a ustedes y abajo te queda el cupón de una tarjeta de descuento gratis. Ay, por pues, si digo preguntan qué según cuando entramos a Rosas aquí tengo el respeto No, no está mal. Pero es hora de que tu novia, tu novia será mía

you think you got what it takes?